El Eurof B. El Eurof C. El Eurof D. El Eurof E. El Eurof F. El Eurof iki ili huruf K ili huruf L ili huruf M ili huruf N ili huruf O Eli huruf er. Eli huruf es. Eli huruf t. Eli huruf u. Eli huruf p. Eli huruf v. Eli huruf ek. Eli huruf z. Eli huruf z.